Hello everyone and welcome back to Rascal TV. Nandito na naman tayo upang turuan kayo kung paano i-activate ang ultimate performance sa Windows 11 pwede din ito sa Windows 10. Kung wala ito sa inyong Windows 11 at Windows 10 kailangan ninyo i-update ang inyong Windows 11 or Windows 10. Sundan nyo lang ako at ipapakita ko sa inyo kung paano i-update ang inyong Windows. Punta kayo sa search sa ibaba at i-type nyo lang ay Windows Update para ma-update ninyo ang inyong Windows 11 at Windows 10. Sundan nyo lang ako. Pag kayo ay nakapag-update na or updated naman ng Windows 11 ninyo or Windows 10. Pwede na tayo magpatuloy. Sundan nyo lang gagawin ko.